مالک ہوں ہوں میں صحابہ کا کا اہل بیت خادم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ہارون رضا آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر ورڈ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایسا وظیفہ ایک ایسی دعا جس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے اللہ کے رسول دانا غیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بتایا اس دعا کو بتایا ہے تو یہ ہم دعا کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا channel H R word subscribe نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ویل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک اچھی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے دوسری چیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں احباب تو آئیے چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب تم کسی تکلیف زدہ کو بیمار کو دیکھو تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو الحمدللہ عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی الحمد ممن خلق تفضیلا یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی وہ بیماری آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہونے دے گا اس بیماری سے آپ کو محفوظ و معمون فرما دے گا تو آئیے حضرات ہم اس دعا کو ضرور ورد کریں اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرتے رہیں نماز پنجگانہ کو ادا کرتے رہیں تو پیارے بھائیوں اپنے بھائی محمد حارون رضا کو اجازت دیجئے پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں جب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ شاہ